¿qué tal? Soy Sebastián, tengo 51 años y conseguí entrar en forma por primera vez después de los 50. Y el vídeo de hoy tiene como propósito convencer a los que aún no se han convencido a comenzar el camino hacia la vida sana. Que se decidan de una vez por todas y así poder disfrutar de más años con mejor calidad de vida de ahora en adelante. Por eso les voy a contar las 5 ventajas extra de entrar en forma y bajar de peso. Así que, cincuentenials, vamos a la intro y a por ella. ¡Sí! Yo considero el entrar en forma un mix entre bajar de peso alimentándonos mejor y entrenar nuestro cuerpo haciendo ejercicios aunque solo sea caminar media hora por día. Y a nivel alimentario de nada sirve matarse con una dieta si luego vuelves a tu hábito anterior de alimentación. Tenemos que cambiar radicalmente la forma de alimentarnos. Y el cómo lo pueden descubrir aquí en estos vídeos. Pero bueno, la ventaja principal de entrar en forma que salta a la vista y que todos conocemos es la apariencia física. Que los otros te digan ¡qué bien luces! O que te mires en el espejo por la mañana y te guste lo que ves. Y créanme, la mayoría de los de nuestra edad no les gusta nada lo que ven en el espejo. Inclusive hasta conozco uno que decidió sacar el espejo del baño para no tenerse que ver por la mañana. Al verte bien, automáticamente esto se traduce en un buen estado de ánimo te acompañará durante todo el día, transformándote en una persona confiante y eficiente. Es como un efecto dominó desde que te levantas. Mejor estado de ánimo, autoconfianza y eficiencia. Y todo esto lo logras sintiéndote bien con tu cuerpo. Pero si esto aún no es suficiente para convencerte, aquí van los 5 beneficios extra si bajas de peso y estás en forma mejora el metabolismo y lo acelera. El metabolismo es el principio químico que ocurre dentro de nuestro cuerpo, donde, entre otras cosas, crea energía a partir de los alimentos y separa los desperdicios. Y es fácil de entender, caminando media hora o más por día, vamos a mantener ese proceso funcionando muy bien y eso resultará en los otros beneficios que les contaré luego. explicado a lo bestia, tenemos que descargar nuestra batería totalmente antes de ir a dormir y así nos dormiremos enseguida recargarla a full durante la noche para despertarnos llenos de energía al otro día. El mejor ejemplo de esto son los niños pequeños que como aún no están viciados de malas costumbres, a veces es la hora de dormir y de repente nos vemos que están correteando de aquí para allá, saltando en el sofá, <laughs> o sea, terminan de gastar intuitivamente la batería que aún les resta para hacer el metabolismo perfectamente. Una cosa que les quería contar a nivel personal. Antes, al despertarme, precisaba una hora o más para estar online. ¡Ay, Dios! Siempre de mal humor, no importaba cuánto hubiese dormido, no soportaba que nadie me hablase, ni podía hablar sin que me molestase mi propia voz. Cuando tenía una reunión por la mañana temprano, me tenía que levantar por lo menos tres horas antes de llegar para poder estar con todos mis reflejos a full y ser una persona razonablemente simpática. Pero unos meses atrás me he dado cuenta que todo eso forma parte del pasado. Me despierto por la mañana súper activo y de buen humor, increíble, nunca me lo hubiese imaginado interactuando con todos los que me rodean siempre con felicidad y todo eso es porque aumenté considerablemente mi metabolismo. Por supuesto, el entrar en forma fortalece la musculación como no podía ser de otra manera. Como les comenté anteriormente, a nuestra edad vamos perdiendo masa muscular por la maldita sarcopenia lo que se traduce en una reducción de la movilidad y nuestra flexibilidad el caminar o hacer cualquier tipo de ejercicio, aparte de fortalecer los músculos, mantiene todos nuestros tendones, nervios y ligamentos activos y funcionales y bien aceitaditos, evitando enfermedades como podrían ser el reumatismo o cualquier otra dolencia degenerativa que al ir pasando <laughs> los años sin estar en forma es como que les diéramos pases pip para entrar en nuestro cuerpo. Número 3. El estar en forma es como miel para el corazón y todo el sistema cardiovascular. Miles de estudios demuestran que quien camina o se ejercita a diario y se alimenta bien, es considerablemente menos propenso a sufrir un ataque cardíaco o cualquier dolencia relacionada con el sistema cardiovascular, como puede ser presión alta, taquicardias, arritmias. Y atención a lo que he dicho, miles de estudios los demuestran. No es que lo diga yo, ¿eh? Número 4. Ajusta cualquier desorden respiratorio que podamos tener. Al caminar o hacer cualquier tipo de ejercicio involuntariamente, vamos entrenando nuestra forma de respirar, haciéndola mucho más eficiente, lo que se traduce en una mejora enorme en los niveles de fatiga. Cuando hacemos cualquier cosita que requiere esfuerzo, como levantar una caja o subir una escalera. Y número 5, y la que más me gusta, mejora nuestro humor y reduce nuestras preocupaciones. Y yo lo digo en carne propia, queridos cincuentenials. El otro día me di cuenta en una revelación y me dije, che, ¿te diste cuenta que estás siempre más feliz y más a gusto con la vida que antes? Y es verdad, me siento bien, me siento muy bien. Y la explicación química es que el ejercitarse, ya sea caminando o haciendo cualquier rutinita específica, para los de nuestra edad todos los días libera más cantidad de sustancias del bienestar, como la endorfina, las cortisonas o la adrenalina, que son las responsables de hacernos sentir bien y como extra nos brinda resistencia a los dolores típicos de nuestra edad, como la jaqueca, el dolor de espalda, de cuellos, de rodillas. Así que cincuentennials, por amor a nosotros y con estos probados argumentos, no se deciden a empezar, no sé qué quieren que les diga. Empiecen, empiecen, empiecen, los resultados que obtendrán, tanto físico como mental, son impagables, se los prometo. Así que nada, Aquí les dejo la lista de los seis pilares fundamentales para entrar en forma y bajar de peso, de una vez por todas. Es gratis y si tienen algún amigo que crea que les hace falta, por favor mándensela porque pueden que le estén <laughs> salvando la vida, se los digo de verdad. Así que yo voy a seguir caminando porque caminar eh, es una forma de ejercitarse y hace muy bien. Le voy a poner un poco más de caña a esto, a tope, a full full y sigo caminando, sigo caminando, sigo caminando. Chao, chao, chao. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Si aún no estás suscrito, suscríbete porque tendremos vídeos toda la semana con excepcionales <laughs> y consejos de cómo estar bien y mantener una vida saludable después de los 50. ¡Chao! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow!